sėdi žuikis prie upės, blemba, kasekas, vilina. Suvarytas visas, naho, jų nėra, ble, zaibys, naho, bebras, naho, išnėrė, ble, šonė. O, darau, kiški, ką tu? Eitų, va, sako, ble, kasečiok, naho, kūrim, ble. O kas čia yra, sako? Ble, sako, senė, nori pabandyti, sako, va, įtrauki dūmą, sako, ble, neišpūti, įtrauki, sako, giliai. Nu, pranerį, sako, ble, va, pro upę, kitam pusėj, ble, pro šitą atitvarą, sako, išneri kitoj pusėje, išpūti, blė, sako, taip supisa, taip sudaužo zaibį, sako, hujena, blė. Nu ką, bebras. Pizdūma, nahu, pranerė tas užtvaras, tas kitoj pusėje išnerė. Užsipūtė, blė, visą suėdė, nahu, nieko nesupranta, guliu į kurvą, sukasi viskas, nu, blė, gerai, nu. Nu ir ką, netyčia begemotas, blė, pro šoną maro. E, bebrė, sako, kas tau čia, na, nu, begemotas nukis, blė. Bebras guli, eit, tai sako, čia tokių, blėt, kasekas, čia kažkaip vadinasi, sako, įtrauki karočių gerai plaučių, sako, neiškvėpi. Perderi, sako, upė, blėt, išpūti ir pizė, sako, sudaužo, taip, ahujenai, zaibys, blėt. Davai, duok, sako, begamotas ir man pabandyti, blėt. Tai aš tai neturiu, sako, na, kiškis kitoj pusėje, blėt, upės turi, na. Nu ką tas begemotas, keturiom nahui pranėrė ten per tuos nahui, kiškis trečią kaseką lūpą atsisuka, blėt, tas begemotas išnėrė, nahui, <laughs> kiški žiūri, oh, tu kurva, bebrė, blėt, jau tu išpūsk, nahui, nelaikyk.